Wat 'n voorreg. Ons is by reis nommer 2 uit die tweede Petrusbrief. Ons is besig om uh, 'n uh, paar grepe uit hierdie kosbare brief uit te haal van uh, van die apostel Petrus, een van die algemene sentbriewe van die Nuwe Testament, 'n brief wat nogal ingewikkeld is omdat die Griek so bietjie um, kompleks is en die vertalers ook altyd um, nogal 'n stryd het om dit in lekker maklike verstaanbare Afrikaans uit te druk maar ons is besig om sommer so deur die brief te wandel. En ons het eh, in ons eerste reis 'n paar kostelike skat skatte raak geboor. Uh eh, Christus se godheid wat al reeds in vers 1 benadruk is. Uh die feit dat ons God se natuur deelagtig geraak het, dat ons nie slawe van sonde is nie, ons kan wegvlug en 'n fenominale geestelike groeiprogram, onthou jy, in 2 Petrus 1 vers 5 tot 7 waar Petrus sê geloof moet aangevul word deur 'n klompie geestelike norme en waardes wat so een na die ander in ons lewe ingebou moet word. Ehm uh, uit begin by morele voortreffelikheid toe die regte kennis toe uh, dinge so selfbeheersing en volharding en godvreesendheid en toe uh, liefde vir medegelowiges en liefde vir alle mense. So hulle moet so een na die ander in jou lewe ingebou word. Dis so asof hy eintlik wil sê geloof is die basis. En saam met geloof kort jy dan nou 'n lewe van hoë morele standaard. En saam met die hoë morele standaard kort jy kort jy 'n liefde, 'n gelewe van uh, selfbeheersing en volharding en godvreesendheid. So die een na die ander moet dit ingebou word. Jou hele lewe moet so op God begin fokus. En dan moet jy begin kyk rondom jou. Dan moet jy um, terwyl jy uh, uh in jou geloofslewe na jouself kyk en sorg dat jy moreel reg lewe, dat jou jou dat jy vlug van sonde af deur selfbeheersing, dat jy uh, volhard dat jou geloof toetse en stampe vat en nog steeds sterk bly. Uh dat jou lewe op God gerig bly, dan moet jy ook liefde hê vir medegelowiges, Philadelphia, ehm um, die Griekse woord, maar dat jy ook onvoorwaardelike liefde, agape, het vir alle mense. En nou kom ons so by 'n paar tree verder. Ons is nog steeds in 2 Petrus 1 as jy jou Bybel by jou het. Net wil so 'n paar verse vorentoe gaan en dan so 'n bietjie heen en weer beweeg in 2 Petrus hoofstuk 1. Ehm um, ek hoor Petrus sê in vers 14 dat sy dood nie meer ver is nie. Hy het hierdie woorde, dis met ander woorde, laat neerpen en geuiter kort voor sy eie dood. Ons het verlede keer gesien daar rondom die jaar 64, vermoed ons, sterf die apostel Petrus in Rome. Hy weet dit is nie meer ver nie. Jesus het dit vir hom bekend gemaak, sê hy baie duidelik ook. Daarom wil hy hê as hy weg is, as hy uh, hierdie wêreld verlaat het, dan moet die gelowiges dit onthou. Ek dink hy sê dit so mooi in die Grieks. Uh, ek wil nou nie dit uh, in detail lees nie, maar um, hy weet dat sy sy dood is baie naby. Hy bedoel letterlik sy hierdie ou tentwoning verlaat. Hy gebruik so 'n pragtige beeld um, om sy dood mee uit te uit te beeld. Hierdie tent gaan afgebreek word en in uh, vers 14 en dat die mense nadat hy weggegaan het na sy uittog letterlik die Griekse woord exodos exodus na Petrus se uittog na sy weggaan dan moet hulle al hierdie woorde onthou wat wil Petrus sê hulle moet onthou hy wil hê gelowiges tot in ons dag moet onthou dat hierdie evangelie hierdie woord baie baie betroubaar is daarom sê hy dit vir ons um, in vers 16. Hy sê toe ons met julle gepraat het oor die krag van ons Here Jesus en oor sy wederkoms. Dis nie 'n klomp stories nie. Kom ons stop so oomblik daar. Dit is toenemend 'n feit. Baie gelowiges vertel dit vir my en ek self beleef dit al hoe meer dat ateïsme volop raak in skole, by uh werke, oral, by families, by elke tweede familie hoor mense deesdae amper van mense wat in die familie ongelowig is, selfs ateïste raak. Ek sien eksgeestelike leiers wat in daardie waantjie geklim het. Die vraag wat 'n mens altyd dan hoor by baie geharde ateïste is hoe kan julle die Bybel glo? Watse bewyse het julle? Nou vandag het ons selffone, ons kan fotos neem. Mense doen dit mos. As daar 'n ongeluk is, spring almal eers op hulle selffone. Plex help neem hulle fotos of as daar enigiets is wat aandag trek, wil almal foto's hê. Maar hoe kan ons die Bybel bewys want daar was nie selffone en kameras nie. Wel in die tyd van die Bybel was daar getuies. Hulle was by wyse van spreuke die kameras, die verslaggewers. En in Joodse tradisie, wanneer daar twee getuies is wat betroubaar is, staan dit vas jy het daar was sekere voorskrifte oor wanneer is 'n getuie nie betroubaar nie. Twee betroubare getuies, maar daar moes minstens altyd twee gewees het. In die Johannes Evangelie, wanneer die Jode vir Jesus vra daar in Johannes 5 in Swaan. Nou maar hoe kan ons u glo? Dan sê hy um, Johannes die Doper getuig van my. Hy is eintlik die grootste profeet wat daar ooit in Israel was. Hy sê en my Vader getuig van my en my eie werke getuig van my. So Jesus roep die groot getuies in Johannes die Doper, God die Vader en sy eie werke. Nou kom Petrus en hy sê ouens, weet julle hoekom kan julle hierdie evangelie glo wat ek verkondig? Hy sê dit vir ons. Hy sê in vers 16 van 2 Petrus 1 Um ehm, ons het nie legendes en stories opgemaak nie. Hy sê ek het met my eie oë hom in al sy majesteit gesien. Petrus sê ek is 'n eerste persoon getuie. Ek was op die toneel. Wat 'n toneel? Hm. Daai baie spesiale toneel waarna Markus 9, Lukas 9 en Matteus 17 verwys. Onthou jy toe Jesus op die berg gegaan het en sy voorkoms net daai een keer verander het en hy in helder oorwinningsklere daar gestaan het met sy verheerlikte liggaam daar op die berg. Markus 9 vanaf vers 2 af vertel dat hy letterlik die Griekse woord metamorfose ondergaan het. En toe verskyn die twee groot figure van die Ou Testament aan hom. Kan jy nog onthou? Ja, ja, jy's reg. Moses en Elia. Nou wie verteenwoordig hulle? Kom ons dink gou. Moses, die wet, né? Nee? En Elia, die profete. So by wyse van Spreuke kom staan die ganse Ou Testament daar by Jesus op die berg en bevestig U is die Messias, die verwagte een, die een oor wie die profeseë gehandel het. Petrus noem dit. Hy sê daar in vers 19 van 2 Petrus 1. Ehm um, hierdie boodskap van Jesus is ook deur die profete bevestig. En ehm um, geen profesie vers 20 in die skrif ehm um, is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. So toe Jesus daar op die berg was, Moses en Elia. Wie's nog daar? Petrus homself, hy sê dit. Wie verteenwoordig hy? Die Nuwe Testament. So op die berg van verheerliking is die uh, Ou Testament en die Nuwe Testament. Wie praat uit die hemel? God. God sê dit is my geliefde seun. So God self bevestig so in hierdie een oomblik, in hierdie een toneel, in hierdie een spesiale hoogtepunt in Jesus se aardse bediening terwyl hy op pad is na die kruis toe. In hierdie hierdie oomblik van goddelike openbaring kom ou en nuwe testament bymekaar en Christus is die brug tussen die testamente en God die Vader sê dis my seun en Petrus sê ek was daar ek was by hierdie epogmakende hierdie aardskuddende oomblik in die heelal se geskiedenis toe die ganse woord van God sigbaar voor Jesus gestaan het en God die Vader dit bevestig het wie Christus is. Peter sê ek was daar. Hy sê ek het dit met my eie oë gesien. Vers 16. Hy gaan verder. Hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang toe die allerhoogste majesteit gesê het: "Dit is my geliefde seun oor wie ek my verheug." Sjoe. Die stem uit die hemel het ons self gehoor toe ons saam met hom op die heilige berg was. En dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig. So wil jy weet hoekom kan jy in Jesus glo? Die ganse woord wys na hom toe. Hy is die vervulling, hy is die mensgeworde woord. Hierdie is die skrifgeworde woord. Maar die hele Bybel, al die figure van die Bybel buig voor Christus. Moses en Elia, Petrus, al die engele, hy is die Here. Sjoe. En dit is hoekom ons die skrifte kan vertrou. So kom ons die evangelie kan vertrou. En dit is wat Petrus wil hê ons moet nou hoor. Hy sê ek Petrus kan afteken op die waarheid. Die ganse Bybel kan afteken. Ek was daar. En daarom kan julle al die profeseë glo van die Bybel soos hy sê in vers 21. En nou is ons nog so 'n bietjie agteruit lees. Dan wil Petrus sê daar vanaf vers 14 agteruit terug na vers 8 toe van hoofstuk 1 dat ehm um, Christene nie net hierdie evangelie moet kan vertrou nie. Nie net moet kan verdedig nie. Nie net hulle lewe daarop kan sit nie, maar nog iets, hulle moet daar volgens lewe. Hulle moet daar volgens lewe. Terug na ons geestelike groei gids, onthou jy? 2 Petrus 1 vers 5 tot 7. Dit is so belangrik dat ek nie anders kan as om dit weer te benadruk nie. Onthou jy dit? Uh saam met geloof gaan morele deeglikheid of ywer, saam met hierdie morele deeglikheid of ywer gaan kennis, saam met kennis gaan wat? Selfbeheersing. Wat saam met selfbeheersing gaan? Volharding. Saam met volharding gaan 'n lewe van Godvreesendheid So met ander woorde dit is alles hierdie gerigtheid van my eie lewe, kennis, selfbeheersing, volharding, godvreesendheid, liefde vir medegelowiges en liefde vir ander mense. Nou sê Petrus in vers 8, as jy dit alles besit en dit neem steeds toe. Hy sê so hierdie is die minimum Christelike lewe. Jy moet al hierdie dinge gelyktydig hê. Jy moet moreel met integriteit lewe. Christene moet 'n baie hoë morele kode hê. Nee nee, ons ons het nie die alleen reg op moraliteit nie. Mag ek verduidelik? Ek ken baie nie gelowiges wat ook moreel lewe volgens hulle eie beginsels. Maar maar 'n Christen lewe anderster moreel. Ek lewe ter wille van God moreel. Dis nie 'n humanis of 'n uh, eh, eh, een of ander filosoof nie. Ek word deur God opgeroep tot 'n morele lewe ander mense leef as hulle eie norm moreel. Ek meen as jy net Christene wat nie steel nie, ek ken baie duisende ander mense wat ook nie steel en moer en roof nie en wat ook hulle huweliksmaats liefhet. Maar ek doen dit om Christus ontwil. Groot verskil. Terwille van Jesus eer ek my geliefdes, het ek ander mense lief, dien ek mense, deel ek my daaglikse brood, respekteer ek my vrou en um, maak ek my kinders met die vrees van die Here groot. Maar as jy dit alles het en dit neem net toe. Dit moet aanhou groei. Dan sal jy hoor nou die vrug van ons Here Jesus proe. So ons is geroep om vrug te dra. Ons Here Jesus se vrug te dra. Maar as jy dit nie doen nie. So as jy wil weet hoekom lewe jou lewe so min vrug op, soms hierdie geestelike groei gits nie in jou lewe is nie. En dan as jy blind, sê Petrus vers 9 en dan is jy kortstondig en jy's daarom in die moeilikheid. En daarom moet ons alles doen wat ons kan, vers 10, om ons te beywer om hierdie lewe te leef. Met alles in ons moet ons ons beywer dat God ons geroep en verkies het. So ek moet uit die pad gaan om elke dag reg en mooi en heilig te lewe. Dit moet alwees wat in my lewe saak maak. Here, my lewe moet u reflekteer, moet skitter en skyn van van kennis van u, van vasbyt, van volharding, van vrees vir u, respek, van liefde. Dit moet uit my uitstroom. Soos Johannes 7 Jesus beloof het, die wat in my glo. Onthou jy 7:38 strome water van lewe sal uit hulle binneste vloei. Dan sal julle nooit struikel nie as julle hierdie dinge doen, sê Petrus en dan sal vir julle vrye toegang wees feestelike toegang wees tot die koninkryk van ons Here en ons verlosser. As jy dit doen, as jou lewe 'n advertensiebord, 'n pragtige sieraad is vir Jesus. Sjoe, dan sê jy nooit struikel nie. Dit is vir Petrus belangrik. Hy sê dit 'n paar keer. Hy sê jy moet wegvlug van sonde. Jy moenie struikel nie. En hy sê God se krag maak gee vir jou die vermoë om dit te doen. Hy sê en jy moet dit um, jy moet aanhou groei daarin. Dan sal daar vir jou feestelike koms wag. En daaraan herinner hy ons vers 12 en weer in vers 14. Dis wat hy in sy testament wil hê alle Christene moet doen. So as ek en jy kom ons druk gou die agteruitgang knoppie. Ons sit in die jaar 64 by Petrus in Rome. Sê nou maar daar waar hy gevange is kort voor sy dood. En ons sê Petrus, jy gaan nou sterwe. Ons weet jy's die groot apostel, jy het vir Jesus gesien. Wat wil jy hê? Wat wil jy vir ons sê? Wat wil jy vir die kerk van die Here van al die eeue sê? Jy wat die wat ehm um, die sleutels van die koninkryk nou aangee na ons toe. Dan sal Petrus sê, ek wil julle herinner. Ek wil julle herinner. Kry hierdie geestelike groeiprogram in julle lewe van vers 5 tot 7. En as jy dit in jou lewe het, lewe dit beter en beter en beter en beter. Neem toe. Moenie blind wees nie. Lewe is skitterende lewe en ehm um, jy sal nooit struikel nie. En dan gaan vir jou die pad na Christus se feesaal toe al die pad oop wees. Dan het jy hierdie ewige skat in die hemel. En ek wil jou hieraan herinner. Dis hoe jy moet lewe. So Petrus sit nie daar in die tronk kort voor sy dood en sê mense, nou moet julle 'n klomp leiers oprig, nou moet julle gaan wegkruip, nou moet julle geld opspaar, nou moet julle Bybels druk, nou moet julle dit doen nie. Ja, daar's nie krisisbeheer nie. Dis nie noodprogramme nie. Petrus sit daar en bou vir ons deur die Gees 'n geestelike pad waarop ons moet loop. Dis mooi, né? Dis mooi. Dis Dis die gees se organiese pad. Dis nie beheer en kontrole en stappe en tegnieke, 95 dinge en 200000 stellings in sewe stappe nie. Dit is 'n geestelike groeiprogram. Hy sê ek ag dit my plig vers 13 om julle aan te spoor solank as wat ek lewe. Solank as wat ek lewe. Hm. Miskien kort ons 'n bietjie aansporing. Miskien kort ons almal 'n bietjie wind in ons seile. Ek onthou hoe Paulus gereeld mense aangespoor het. Hoe Paulus presies dieselfde roetes geloop het, dis so eie aan die apostels. Hoe hy vir Timoteus aanspoor, plaas die werk van die Gees aan in jou lewe. Skryf hy in die 2de Timoteusbrief: Moenie koud raak nie. Ek sien hoe hy vir Timoteus in die 1ste Timoteusbrief sê jy moet die ouderlinge en die leiers oprig. Jy moet hulle leer, hulle moet 'n karakter lewe. Hulle moet manne en vroue van groot karakter wees voor die Here. Ek sien hoe Paulus mense gedurig uitdaag om op die Here se pad te loop, want dit is hoe die normale Christelike lewe veronderstel is om af te speel. Ek herinner my aan uh, sy woorde byvoorbeeld in uh, in die 1 Timoteus hoofstuk 1 vers 3. Ehm um, kan ek dit vir jou lees sommer in 'n vertaling wat ek gedoen het. Hy sê Timoteus, jy onthou nog my dringende versoek toe ek na jou op pad was in toe ek op pad was na Macedonië. Ek herhaal dit nou weer. Bly in Efese. Beveel vir die mense wat daar bly om nie ander leringe te verkondig nie. Hy sê die doel van regte onderrig is die volgende vers 5. 'n Liefde wat opreg uit die hart kom, 'n gewete wat fyn ingestel is op dit wat goed is, 'n lewe van geloof sonder skynheiligheid. Klink soos Petrus se groeiprogram. Hy sê jy moet mense dit gaan leer, sê Paulus vir Timoteus. Hoor weer, liefde wat opreg uit die hart kom, 'n gewete wat fyn ingestel is op dit wat goed is, 'n lewe van geloof sonder enige skynheiligheid. En as Paulus hierdie woorde skryf, dan begin die doodsklok ook al reeds vir hom lê. Dan sou ook al reeds in Rome, net soos die apostel Petrus, En dan weet hulle die aflosstokkie van die geloof moet vir 'n volgende generasie aangegee word. Dis waar jy en ek nou is. Ons is um, in 'n moeilike tyd in die wêreld. Ons is in 'n tyd dat geloof onder super druk is. Christene is lankal nie meer die smaak van die week of die geur van die dag nie. Dis nie asof mense oorloop daarvoor om CV's te kry om by die kerk nie dis amper nie eens meer 'n getuigskrif werd om te sê jy's 'n Christen nie. Trouwens baie mense frons, baie mense spot en dit het nou oorgespoel na die Afrikaanse kultuur toe ook om met Christene te spot, die spot te dryf, die ou klomp skyn heilige Christene om hulle so bietjie belaglik voor te stel. So hoe sal ons leef in 'n tyd soos hierdie? Petrus sê, weet jy wat? 2 Petrus 1 vers 3 sê goddelike krag het ons alles geskenk. Jesus se goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om vir hom te lewe. En hy het ons in staat gestel om weg te vlug van die sonde, om te volhard. Hoe gaan jy en ek dit doen? Ons gaan hierdie geestelike groeiprogram van 2 Petrus 1 vers 5 tot 7 noukeurig lees en inprint, in druk op ons geheue, in ets. En ons gaan elke dag geloof, ywer, kennis, selfbeheersing, volharding, godvreesendheid, liefde vir medegelowiges, liefde vir almal inoefen. En ons gaan dit elke dag beter en beter en beter doen. En ons gaan elke dag meer en meer skitter vir die Here. En ons gaan elke dag al hoe meer uitsien dat hy ons kom haal. Dit is die dinge waarin jy en ek mekaar moet herinner. En jy sê, hoe sal ek in hierdie tyd waar geloof dun word, bly glo? Wel Petrus sê, jy kan dit glo, want hy was die ooggetuie saam met ander apostels van hierdie gebeure. Hy was op die berg. Jesus is die getroue en die betroubare leidsman, soos die Hebreërs skrywer sê. Ons kan hom volg. Nee nee, dinge gaan nie so sleg soos wat ons dink nie. Ons het 'n skitterende evangelie, die evangelie van Jesus Christus. Die krag van die Here Jesus is losgelaat in ons almal. Wat 'n brief. Wat 'n testament. Kom ons vat hierdie testament en ons maak dit ons eie. En ons gaan lewe vanuit die krag wat Christus vir ons gee in hierdie testament. En daarom kan ons die waarheid hiervan glo. Kom ons bid. Dankie Here Jesus vir 2 Petrus 1 Dankie vir hierdie testament wat die apostel nagelaat het. Dankie dat ons erfporsie nie geld en vakansies en bucket list dinge is nie, maar 'n uh, 'n geestelike groeiprogram, 'n uh, bevestiging van die waarheid van ons geloof en 'n oproep tot 'n lewe van integriteit voor U. Here leer my, leer my deur die Heilige Gees om weg te vlug van sonde en te hardloop na U toe leer my deur die Heilige Gees om nie besig te wees met nonsens nie, maar om toe te laat dat ek groei in Godsvrug en dat dit sal toeneem dat ek sal vrug dra in kennis, dat ek sal vrug dra, Here, in selfbeheersing en volharding en in 'n heilige lewe wat U ken en in liefde vir mense en in liefde vir gelowiges. Help my daardeur opnuut deur die Heilige Gees. Amen.